大家好，我是杨亚兰。在影片开始之前呢，请先帮我们订阅、按赞、加分享哦。今天要玩一款游戏，叫做“一想到什么你会想到”。那我们先示范一次。我们的第一题题目是学校，预备开始。一想到学校，你会想到厕所、教室、操场、老师、学餐、学生、报告。 图书馆，作业，桌子，椅子。我不知道讲什么。了。 <laughs> 好，这就是我们的游戏流程。我第二题的题目是原住民，那我们开始喽。好，准备开始。一想到原住民，你会想到《丰年祭》。阿美族。 布农族，飞鱼记，小米酒，石三岛肉。你你真是，你对不起，再一次嘛，我们再一次。好，全部惩罚，要惩罚，要惩罚。好，预备，那我再一次。预备，开始。云南那边住民，你会想到竹筒饭，阿美族。 丰年祭，小米熊，打猎，泰鲁的族。我再问。太那我再一次。我快想不到。再一次，再一次。我快想不到。从 <laughs> 一次开始 <laughs> 想到原住民。 大家这店好吃吗？还蛮好吃的哦。那那些店的装潢风格呢，非常的自然，而且很像在部落里面的那种房子，会让呃原住民去的时候就让人家感到感觉到回家的感觉，很轻松很舒服。嗯，我之前有去过，我就觉得里面的店员，然后他的衣服就非常符合，就是穿真真的是原住民的服饰这样子，然后还还有赤脚，我觉得非常。 的让人感受到原住民的那种温暖，而且它里面的装潢或是餐点都是非常好吃，而且它的装潢就真的是，像它有一个地方是有飞鱼季的那种木船，就是可以让人那种顺便去认识原住民的一些文化，这样子推广文化那种原住民文化是非常棒的。它里面有很多。 具都是天然的，都是木头碗啊、木头筷子，然后或者是竹筒的，把竹子做成水杯喝水，而且它也有把那个椰子树啊的树叶枯干枯掉了之后，来做成那个锅子来装汤给大家喝，这样就非常的天然，非常的不错，而且那边很适合晚上就是聚会喝酒啊什么。 那种露天 BBQ 或者露天的酒吧这样，而且晚上好像每周六日晚上都会有驻唱歌手，好像驻唱的都像是呃阿妹啊，一些原住民的艺人，好像都是从那边出来的，都有在那边驻唱过，好像都不错。对。哎，那还不错，我下次去看看。好，那我们现在就去打扰 n 好了。 行为一般哦。